I'm a unicorn. So hart wie Schlag im Magen. Ich geb dir, wenn du willst, musst du mir sagen, kannst du haben.